ikifika 1998 hiyo ndio tukaanza muungano yaani hapo ndio wakati tulikuwa tasanywa ndio muungano ilianza tukasanyika pamoja tuna kumana tulikuta ukiwa mtu mmoja siwezi kupigania vita ya watu wengi, lazima soko iungani hapo ndio tulielivishwa wakati nimemwambia wewe tunaelivishwa kufika ndio 19 tukaanza savings sasa kuanza sasa ili tuunganishe wanasoko pia pamoja, kwa maana wakati ilikuwa muungano 1998 ilikuwa tu muungano ya watu mbalimbali tunafanyika, lakini sasa hii tukikusanya watu kuleta watu kwa hivi tuanze kusave tunaanza kusave pekee, tunaanza saving scheme. Saving scheme ile tulianza saving scheme ililetwa na wakati Ezekiel alitoka South Africa wakati Ezekiel alitoka South Africa mwaka hiyo siwezi kurememba, lakini mwaka tulianza saving scheme, najua tu tu Ezekiel alienda South Africa 99 years 99 alienda South Africa na akasema komanda alienda exchange, yeye ndio mtu wa kwanza ile tulimtuma. Alipoenda huko akakuja akatupatia information bila alienda wapi, South Africa kwa maana alisema watu wa wana, wanasajika pamoja na wako na pesa yao, wanatoa kila wakati kila wakati, hata kama ni kotini, lakini huwe na pesa ya kupanda leo. Na hii savings tulileta kwa maana sisi ni wafanyabiashara, kuenda kukopesha pesa ya nje, tulipata yetu na tunaweka percentage kidogo, kwa maana ilikuwa tulianza lazima, hata ukiwa huyu anauza mali nyingi na huyu kidogo, munaanza pamoja, unakuwa katika equal. Sasa percentage yetu ya makopo pesa hiyo ilikuwa shilingi tano, na haikukuwa ili tufanye saving peke yake, hiyo ndio ilete wanasoko waungane pamoja, wawe marafiki. Hiyo ndio bila tulianza saving scheme. Saving scheme yetu hiyo tukaanza loan ya kwanza ilikuwa shilingi elfu moja mia tano ile kila mtu ukianza stage ya kwanza, stage ya pili ilikuwa, stage ya tatu ilikuwa elfu ni ya tano. Sasa ingine inalingana hata kama umetoka mia ngapi, ukataka hata elfu hamsini unapewa, kwa maana umesasave wakati huo, pesa yako pia ni nyingi, na biashara pia unaweza kutaka ku sio kila wakati kama nisukuma nisukuma, unaweza amua sasa, mimi naye niende kwa mboga niuse ni, ni, ni manguo sijua pesa yake ni juu so tulienda naye mpaka post election hii ilikuja kuaribu hii maneno ya nini ya muungano pesa ikawa pesa zingine zikapotea ndani eh? post election ya 2000 2007 2007 hii tulipopata hizo ni changamoto ambapo tuliona yaani, kikundi ilipita ukubwa ile kila mmoja aliweza members ilikuwa kama elfu moja na mia nne hivi watu walikuwa wengi kwa maana the whole market soko mzima ilikuwa wameungana hata wengine walikuwa wanataka kutoka hiyo ndio sababu mpaka wengine tukamwambia waanze hapo kwa savings scheme hiyo ndio tukasema watu wa wakatuetera pia wakuze waanze hiyo hiyo kusave pesa yao na wanaweza kukopeshana wenyewe kwa wenyewe hiyo baada ya hiyo hata mimi mwenyewe nilienda exchange yangu nilienda tanzania tanzania nilikoenda si ati naenda namna gani nilienda nikapata grupu ya wamama kama ndio ilikuwa muungano yani groups ya women mchanga na tukamwambia ukitaka kitu naitwa muungano mnaungana hata na wanaume kwa maana hata kitu ikiingia eh, nchi yenu hata wanaume si pia watawasaidia, na tunataka sana sana wamama wapate kikao cha mbele. Wamama wako na sauti kushinda wazee, usiwawachie wazee watunyakue sana, ndio wakaanza kufanya nini, kusefu wenyewe kwa na hiyo pesa yao wakisefu wanatope sana. Hiyo ndio msingi ambapo tuliwaacha Tanzania, na tuliporudi ya pili tukakuta kama kweli wanafanya nini, wanafanya saving ndio wakati nilienda ilikuwa wakati wanafanya enumeration wakati hiyo ilikuwa watu wale walikuwa sehemu naitwa za mkago watolewe lazima alafu tukawaenda tukawaeleza lazima mjue hata kama serikali watawapatia ardhi lazima mjue idadi ya watu wa tanzania wa area hiyo ni wangapi household zetu ni wangapi sasa hapo pia tukawasaidia tulienda na mwendo tukawasaidia kuhesabu nini wanagungana ni wangapi na watoto yao na bila watahama hapo tulipata kama serikali already walishawaonyesha shamba lingine nambo ile na shamba hiyo wananunua na kama unaambiwa hata shamba lilio na ufanyi saving utanunua na nini lazima uwe na saving sio kitu tuliwafunza tukawawache hapo na ushuri ile tuliona tanzania ile iko tofauti na kenya mwenye mwenye nini wasungui watu mwenye mwenye mwenye plot anapewa pesa na vitu akipenda kununua anunue na wewe naye mkombolewaji unapewa pesa ya kulipa nyumba mwezi tatu sasa mwezi tatu kama ulikuwa unafanya service unaanza kuenda naye so hapo ndio kwani kufikia kwa Tanzania kwani nilienda FCM, hiyo ndio the obvious ajira nilienda. Alafu ingine nilienda tu kama watu wanaenda tu Kisumu. Kisumu nilienda exchange ya huko wakati nani Patema walikuwa wakati ilikuwa changamoto kati ya muungano. Sasa Fatuma akafanya namna gani? Changamoto ile wakati muungano iliku, wakati mask imeanza sasa, wengine walikuwa wana complain mask ni nini, unasikia? Sasa mask ni nini? Wengine wanasema basi kama mask ni nini, wameona watu wao wengi wanaenda kwa mask, wanarudi kwa mask. Unajua wengine wanaenda kama wajajua, wanaenda tu fulani inapenda kivi, naenda na kivi na wengine naenda pande hii. Hivyo ndio ilikuwa wakati baada ya uchaguzi, ilianza wakati baada ya uchaguzi wa president na na chairman, si ndio? Hapo ndio ilianza. Sasa unajua tulikuwa na akiba mashinani na watu wengi walipenda ATM. AMT ndio imetusaidia sisi kwa maana AMT ndio imetunulia sisi, hata sisi wanamuungano wa TOI shamba shamba ilikuwa eka kumi na moja e, eka mia moja na kumi lakini ile ilifanywa nini? dakika kumi na moja ile ilipeanwa kama tulidilei kulipa, sasa tukabaki na ngapi? ine ukitoka kwa kumi na moja inabaki nane. Sasa hii nane ambapo tulibaki naye ni saba, hii saba ambapo tulibaki naye tukaanza kufanya namna gani? Tunalipa polepole na sisi kama wana kuna kitabu yako ya saving ngano na ya na ya land pia ilikuwa kando already hata saa hii wamejua. Members wakati hiyo tulikuwa members wengi, members ilikuwa kama members mia tano na wengine waka withdraw kwa shamba, kwa shamba wengine wakatoka kwa maana waliona shamba idilei baada ya post election ilileta hii shida zote. Sasa wengine wanasema hii shamba yetu itaenda hii itakuwa nini, ulalamishi ilikuwa ndani yake, lakini hiyo shamba hii kwa maana tumeishuhudia sasa title deed wale wamemaliza mambo ya kutoa pesa wameshalipa nini tax abatement, na wale wajamaliza pingine wengine wamelipa nusunusu, na ukimaliza unatoa tax abatement Mimi ni nilikuwa na share mbili ya Jaki na ya Jaki nilipatia dada yake, kwa maana alishalipa pesa nyingi, dada yake akamaliza